Salamlayıram hər kəs dostlar. Bu günlər dekabrın 1-idir. İlk vloqumu çəkirəm və iPhone-umu dəyişmək istəyirəm. Telefon 12 Pro-dur məndə. İstəyirəm 14 Pro alım. Niyə dəyişirəm? Çünki kamera ilə çox istifadə edirəm və mənim telefonumun kamerası görürəm ki, bir, bir balada olsun keyfiyyəti ə, e, geri qalır və biz də e, videoqraf olduğumuz üçün bir keyfiyyətli videolar paylaşmaq istədiyim üçün təbii ki, mən də məcburən olaraq dəyişəm məcbur olaraq dəyişirəm. Yəni məndən olsa dəyişmərəm. Deməli, mən bu günlər iPhone-a pul vermədən alacağam. iPhone öz Apple-ın öz kartı var, oradan alacağam. Deməli, giririk Apple Store-a, iPhone 14 Pro. Deməli, mən 14 Pro almaq istəyirəm. Ə, qara rəngdə 512. Buradan trade eləmirəm, öz köhnə telefonumu saxlayıram. Deməli, 512 Space Gray, Space Black, ə, iPhone 14 Pro, Pro 24 ay 0 faiz, ayda 54 dollar 12 sent, 123 dollar da təks gəlir və ümumi qiymət 1422 dollar eləyir. Hə, deməli, hər şeyi uyğunlaşdırdıq, pick-up eləyirik. Qrovdan pick-up eləyəcəyik. Bu günləri Sunday idi. Ha, birinci gündür bu günləri. Saat neçədə qoyun pick-upı? Elə bir də yığışmışıq gedirik <laughs> telefon almağa. Bu da dünənki e, hədiyyəsini maşında cəldir, hə? Bu balaca da hədiyyəsini özü ilə götürüb, özü baxmır heç kameraya. Hi, I love you. Happy New Year. Happy New Year. Good, good job, good job. Gedək telefonumuzu götürməyə. Hə ailə üzvlərim hamısı götürmüşəm. O görməmişlər onları. Təzə bir şey alamam. Hamı bir yerdə marketə gedə. Liş bir dənə bəhanə olsa hamı bir yerdə çıxsın evə. Biz də şey, komanda şəklində gəzirik də belə. Kofilərimizi də evdə düzəltmişik, qəşəng kofilərimiz də hazır. Mənlərə bütün günü yağış yağmışdı. Hava görürsüz, çox qəşəngdir. 13 dərəcədir. Biraz soyuqdur, amma çox qəşəng hava var. Belə əsl belə gəzməli havadır. Misal üçün belə bir də müqayisə elinir. Biz 7 ildir burada, 7-ci ilimizdir. Misal üçün, hop. Hə, 7 ildir buradayıq və birinci dəfə bura gələndə, Aytan xan, birinci dəfə biz bura gələndə 2 otaq evə nə qədər pul verirdik? Yəni one bedroom, one uh, living room. 1550 dollar pul verirdik. İndi həmin evlərə 2500-2700 dollar həmin ərazidə. Görün nə qədər qiymət fərqi var. Mən də bunları danışanda altdan hələ burada yaşayanlardan da biri var. O bir dənə də qız var. Day ömrümə girib də bilmirəm özə kimdəsə. O burada yaşardı yaşayır. Haçansa gəlib Amerikanı görüb qayıdıb nə edib. Qırır ki, şeydə, yəni mənim danışdıqlarım hamısı boş şeylərdir. Deməli, ə, Amerikada indi məsələn ailə ilə gəlsin, mən videolar seçirəm ki, ailən gələndə bu qədər qazansın, bu qədər xərcin olacaq, evə bu qədər verəcəksən, uşağın yaxşı məktəbə gezməsi üçün yaxşı ərazidə ev tutmalısan, eləməlisən. Mən bunları danışıram, çoxları şoka düşür və inanmır. Məncə inanmamağı haqlıdırlar, çünki həqiqətən də qiymətlər olaraq çox bahadır. Biz özümüz burada yaşayırıq, biz inansız 3200 dollar mən 2 otağa pul verirəm. Və 3200 dollar hələ mən üçün də çoxdur. Hələ mən 7 ildir burada yaşayıram, işləyirik, yoldaşım işləyir, mən işləyirəm. Hələ biz üçün də o çətin olur ki, hər ay o pulu çıxardıq verək. Çünki 3200 həqiqətən çoxdur. Hələ onunla da qurtarmır. İndi mən fikirləşirəm, bu təzə gələnlər, ailə ilə gələnlər bura gəlir və bura gələndə bu insan bilməlidir ki, bu ailə ilə yaşayırsa, bu e, ayda nə qədər ev pulu verəcək? Əgər ailədə 4 nəfərdirlərsə, əgər ailədə 3 nəfərdirsə, bu, bu anlayışı olmalıdır. Çünki baxır uşaq-muşaq paçanların videolarına, tuturlar əllərində bir dənə iPhone, tuturlar əllərində bir dənə nə bilim application, biz getdik nə bilim bu qədər işlədi, bu qədər qazandı. İstəyir ruslar olsun, istəyir türklər olsun, istəyir azərbaycanlılar olsun. Mənə göndərirlər ki, hə bax sən belə dedin, hə bu oğlan getdi, nə bilim ayın gününə 200 dollar qazandı. Mən də heç vaxt demirəm ki, o pulu qazanmaq olmaz, o pulu nə etmək olmaz. Ərazisinə görə, gününə görə bəli, o pulu qazana bilərsən, amma təsvir etsən hər gün yəni durub saat 6-dan 8-ə kimi maşın sürsün, sən həftə sonunda yəni adamlıqdan çıxacaqsan. Yəni bu bu anormal bir ə, e, iş ə, e, ə, e, qrafikidir də. Yəni sən bu qədər işləmək nədənlə 200 dollar pul qazanacaqsan. Yəni deyirsən ki, nədənlə 200 dollar pul elə deyirsən ki, yəni pul ə, qazanmaq asandır, çətindir, o mövzulara girmirəm, amma Amerikada iş var, Amerikada e, hər cürə iş var, Amerikada hər cürə pul qazanmaq olar. Mənim Amerikanın qazancı ilə bir işim yoxdur. Mənim Amerikada yaşamla bir işim yoxdur. Burada çox yaxşı da yaşaya bilərsən, kasıb da yaşaya bilərsən, amma acından ölməyəcəksən heç vaxt. Çünki hər cürə iş var və ə, e, insanlar da burada ə, hər təbəqədə tə, təbəqəyə görə burada ərazilər var. Yəni yaşayacaqsan, problem deyil bir şey aydınlaşdı ki Amerika deyəndə yəni bir dənə şəhər nəzərdə tutulur. Hə, hə, o da var. Hə, Aytən xan həmişə onu deyir. Hə. Mən Los Angeles-dən danışanda orada Azərbaycanda ümumi Amerikanı yəni nəzərə alırlar. Əks çox səhv edirsiniz siz, bilən onu deyim. Mən Los Angeles-dən danışanda sırf bu əraziyə və bu ərazinin qiymətlərindən danışıram. Buradakı qazancdan və gəlirdən danışıram. Buradan ayaq qırağa qoydum, başqa ştatda tamam başqa qiymətlərdir. Yəni müqayisə eləməyin. Əgər tanıdığınız var başqa ərazilərdə, necə ə, e, Los Angelesdə realdır budur qiymətlər. Siz tərəfdə qiymətlər necədir? Daha kommentlərdən məni topa tutmayın ki, ay sən bitdi belə dedim, mənim bir tanışım var, nə bilim orada getdin, nə nə elədi, falan ştatda belə yaşayırsan, belə acından ölürsünsə, niyə orada yaşayırsan? Ödə mən heç vaxt buranı pisləməmişəm və heç vaxt öz yaşayışımdan e, necə deyirlər, yaşayışımdan gileylənməmişəm ki, ay mən yaşaya bilmədim, mən qazana bilmədim, ay mən kasıb yaşadım ya ay mən ev pulunu verə bilmədim. Heç vaxt onu danışmamışam. Heç vaxt da ki, ə, e, pisləməmişəm. Sadəcə qiymətlər demişəm, söhbət eləmişəm, o söhbəti gətirib mənə bağlamışsınız həmişə. Yəni bu da siz bəzi adamların ə, e, demək istədim bir dənə söz <laughs> nə isə. Ə, həqiqətən də şey də istəmirəm, hə, belə biraz çobud da danışmaq istəyirəm, amma həqiqətən də düşüncə tərzinin nə qədər ə, səhv olduğunu və nə qədər cılız düşüncəli insanlar olduğunu ə, bəzi kommentlərlə sübut edirlər ki, yəni bizim düşüncəmiz çox cılızdır və çox kasıb düşünürük. Sən ümumi ə, məlumat versən, amma biz elə bilirik ki, sən özündən danışırsan və bütün Amerikaya şamil edirlər mənə danışdıq. Nəysə uşaqlar, mən sadəcə Sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. Amerika pisdir, Amerika yaxşıdır. Hər yerə görə dəyişir bu. Kimisi var, gəlir, yaxşı yaşayır, razıdır, heç problem yoxdur. Kimsə gəlir, maddiyyatı da hər şey yerində olur, amma yenə də sıxılır, yenə də özün burada ə, e, tam hiss eləyə bilmir və bəziləri hər, hər şey yaxşı oldu, çıxır, gedir başqa ölkəyə ya da qayıdır Azərbaycana. Bu şəxsi seçimdir xaricdə yaşamaq. Sən bu ilə Azərbaycanda Amerika üçün hər gün Allaha dua elə ki, Amerikaya gedim, Amerikaya gedim, Amerikaya gedim. Ola bilsin sən gələsən 5 ildən sonra deyəsən, ya 3 ildən sonra deyəsən, ya 1 ildən sonra deyəsən ki, bura məni döyür, mən qayıdıram Azərbaycana. Olar belə bir şey. Yəni belə bir şeylər də olur. Hətta çəkib paylaşan yoxdur deyə də bir hə, xəbər hə, yoxdur, amma özümüzün xəbəri var da nə qədər adam gəlir. Nə qədər adam gəlir. İnanırsınız, burada oturub Azərbaycanlarla danışanda çoxusu problemlərindən danışır, amma heç kim bunu ə, e, çıxıb belə mən kimi oturub danışmır. Kimisə utanır, kimisə ə, e, peşmançılığını dilə gətirmək istəmir, yəni cəmaət qarşısında. Kimisi ə, e, buradakı vəziyyəti Azərbaycana düzgün çatdırmır. Kimisi Instagramda ancaq yaxşı şeylərin paylaşır, gör hər gün belə gül içində yaşayır, gör belə dəyişə şeylər. Amma bir balaca öz problemlərindən danışmır. Mən də həmin adamlara uje çoxların storylərini blok eləmişəm ki, qabağıma çıxmadım. Çünki iyrənirəm uje həmin tanıdığım adamların storylərinə baxmağa. Çünki yalandır, fake-dir. Hamısı fake eləyir. Yəni olduğu həyatı yaşamır, amma o həyatı göstərmək istəyir ki, hə güya bu belə yaşayır. Yəni bu da iyrənc bir şeydir həqiqətən. Mən utanmıram. Mən kasıb olamda çəkmişəm hamısını, paylaşıram sizlə. Aa, intro videolar var, girib baxa bilərsiniz. Necə yavaş-yavaş e, işlərim artıb, evimi dəyişmişəm. Yəni mən ümumi şəkli göstərirəm ki, baxın mən əvvəl belə evdə yaşayırdım, indi bu evdə yaşayıram. E, indi maşınımı dəyişmişəm, bu maşını sürürəm. Yəni bu gəzirəm, ailəmlə dolanıram. Bir gün də getdim 200 dollar xərclədim, 300 dollar xərclədim. Yəni Bunları görsətməklə siz ümumi şəkil görə bilərsiniz ki, Amerikada inkişaf var, Amerikada yaşayış var, Amerikada istədiyin kimi yaşaya bilərsən və hökmən deyil ki, mən oturum deyim ki, Amerika zordur, dur gəl bura. Amerika şəxsi seçim olmalıdır. Sən gəlirsən yoxsa gəlmirsən, yaşaya bilirsən yoxsa yaşaya bilmirsən. Mən sadəcə ümumi şəkil göstərirəm. Əgər ümumi şəkili sən görə bilmirsənsə, mən sənin gözündə problem var, sənin beynində problem var, sənin düşüncə tərzində problem var, sənin anlayışında problem var. O problemləri də cibində 5 manat olan adamlar məsəl üçün, bax cibində 5 manat pulu yoxdur, oturub mənim videolarıma baxan adam əlbəttə aqressiv olacaq, əlbəttə realdan zəhləsəyədir, əlbəttə realın danışdıqları onun acığını yələcək və istər-istəməz negativ olacaq adam. Mən siz də başa düşünürəm və Amerika gələn insanın təksənsə okeydir, 5 min, 3 min, 4 min, nə tapdım, çıx gəl bura. Yəni, burada bir, sənin qorxusu yoxdur, onsuz da gəlib, burada başı ə, e, çarəsinə baxacaqsan. Amma ailəli adamlar var ki, mən burada dolana bilmirəm, ailəmi saxlaya bilmirəm, ora gəlmək istəyirəm, yaxşı həyat, yaxşı güzaran, uşaqlarımı yaxşı məktəbə. Qardaş, düzgün fikirdə deyilsiniz. Niyə mən sizə deyim? Azərbaycanda əgər sən 5 manatı qazana bilmirsənsə, bura gəlib o 5 manatı sən burada da qazana bilməyəcəksən. Çünki sənin cibində pul yoxdur bura gəlməyə. Pul yoxdur ilkin addımları atmağa. Ailə ilə. Ailə ilə. Tək gəlsənsə problem deyil, gəl nə istəsən elə, amma ailəvi gətirmək istəyirsən, 103.1 beach. Çünki bura Eminin Los Angeles-dən danışıram. Amerikanın başqa ştatlarından xəbərim yoxdur. Mən dediyim kimi Amerikada ilkin başlamaq üçün, sən addım atmaq üçün 15-20 min dollar pul lazımdır. Bilet xərcindən, orası xərclərini qoydum bir qırağa. Ev tutub maşın almaq və iş tapana kimi özünü saxlamaq üçün sənə 15-20 min pul lazımdır. Ən azı. Ən azı. Bunu bir dənə yadda saxla. Все, qısa olaraq mən bunu demək istədim. Qısa olaraq da 10 dəqiqə, 9 dəqiqə. Hə. Gəldim, çatdım qurağa. Məryəm ac idi, uşaqlar getdi çörək yeməyə, nəsə qala bilmirdi, deyir, uşaq ürəyim bulanır, acımışam, nə bilim nə. Mən də gəlmişəm, əfla girim içəri. Telefonumu götürüm. Ötən videoda burada böyük bir yolka ağacı var idi götürüblər. İndi təmir işləri gedir ki, hazırla, hazır edəsinlər. İçəridə yaman adam çoxdur. Deyəsən gözləyəcəm biraz. So, qəşən stendləri var burada. Bunu nə pult görürsən? PlayStation 4, okay. Bu da maraqlıdır, təzə edirlər bunu. Orderim aşağı diyor düş, orada order pick up olmalıdır. Hə. Burada da işi belə gəlirsən, oturursan, bəzən olur nəsə konfrans kimi belə bir şeylər olur, nəsə bilməyəndə. Bu o nəsə indi orada görürsüz. Nəsə başlanacaq bunlara yəqin. Apple hansısa bir proqram falan, nəsə belə bir şey. So, order pick up səhv eləmirəmsə bura olmalıdır. Okay, bu da 14 Pro 512. Hazır, evə edərəm, setup eləyərəm yəqin bunları. Все, bu qədər asan. Burada bir dənə yer var, Farmers Marketdir. Yəqin vloglara baxanlar buranı görüb də yemək yeri falandır. Yemək yesən burada. Aytan bura hə, <laughs> sədrəy deyir. <laughs> sədrəy niyə deyir, indi görəcəksiniz. Bura belə ə, biraz qəribə yerdir. Sədrəy bazarının <laughs> yemək xana tərəflərinə zədin oluşur. Fit gəlsin tanımır. Her cürə yemeği tapmaq olar. Her növdə yemeği tapmaq olar burada. Bizim şəhər arası bir yanlarda olmalıdır. Görüm. Hardadılar. Ana sesin ne aldı? Heç nə. Dessert, dessert for donuts. Mən istəyirəm. Dessert istəyir. No, mən ya. Sədrəydə oturmusunuz. Talkıtka. Apple biscuit. Apple biscuitini çünki kəndrinləri şey dövdü, yaxşı dövdü. İşirlə gözümüzün qarında sinyorlar, qəşən-qəşən. Xanım qız, nədir burnu başın buz kimidir? Qıpqırmızı olub oturmuşsan burada. Gəlmişik e, iPhone 14-ü yumağa. Kids menyu ilə 4 nəfər oturmuşuq. Bir nəfər french fries yiyəcək, hamımız oturmuşuq burada. Ay, əksi görmə, uşaq kimi danışma, kekinlə gəl. Mən getsəydi, atanə elə sıralı çıxacaqdı. Oturdum, oturdum, iyi vurdu. Mən də bir dənə burger zakaz verdim özün üçün. Ee, burgerimizin qiyməti, thank you senior, thank you, 17 dollar. Bir də ki, apple juice, bu da apple juice-dur, Mələk xanım istəyir. Xoşuna gəlib, hə? <laughs> Məryəm, bir dənə game-i görsət, bir dənə fırran. Bunca evine baba inlerim. Dişlerini görseydin her defa. Ha. No, no, not The Yeah. Okay. Let get some pearls. Some pulun var. Oh yeah. Aslında mor götürüyorlar. Mor götürüyorlar. Ersen biraz biraz güç aldı. Burada geçen bir tane store var. buraya gelme istiyorlar. Üç mertebede. Aktar, aktarmadı öyle. <laughs> gel gel gel gel. gel. Çet, çet. Hə, mənim qızım, biz buranı xoşlayırıq, mələk xoşlamır. Mən əkləyirəm. Biz Məryəmlə xoşlayırıq. Aysən, sən xoşun gəlir bu sordan? Sən xoşun gəlir? Bir dənə deyəsən Məryəmin, mələyin xoşuna gəlmir. Gedərək? Nə? Üç mərtəbədir. Hər mərtəbəsində ayrı ə, e, mövzularda kitablar var. Bura üçüncü mərtəbəsidir. Uşaqların ən sevimli yerləri buradır. Burada gəlib saatlarına baş etmək olar, amma ə, e, sonra уже yorucu olur. Bunlar bir yerdə ilişib qalırlar, ona görə gəzmirlər. Mən kəlmə burada bir saata yaxın baxçası istəyirdim, kitab baxırdım. Axırda 3 dənə kitab aldım özümüzün. Məryəmin yaman belə həvəsi var. Kitab oxuya bilməsə də gəlir bənəçinə, Targetdə ya burada gəlir kitabları açır, baxır. Maraqlı, kitablara marağı var. Hə Məryəm, sənin kitablara marağın var, yoxsa belə açıb baxmağa? Tam tam da başa düşmürəm özümdə. Bax. Uşaq bölməsi çox maraqlıdır. Adam baxır deyir ki, nəsə alsın uşaqlara. Amma mən özüm heç vaxt kitab oxumamışam, yəni disleksiyam var. Yəni bəzi bilənlər, izləyənlər bilir disleksiyam var. Kitab oxuya bilmirəm, ömür boyu da oxumamışam. Ancaq dərs falan arada olub. Hə. Buradayam. Uşaqlar Məryəm Mələ bizdə oxuyur, o da məktəb istəyirdən ona görə. Aytən də oxumanın heç arası yoxdur. O oxuya bilir, amma oxumur. <laughs> Hə. hə, nə oldu Aytən xanım, alırsınız? bilmiyorum necədir. Deyir evdədir. Cəs həftədə bir dəfə suyu sprey ilə samacaqdan vəsyo. Hangi tərə? Bilmirəm də yerlər evdə baxanlar evlər. Ata. Bənçəs və yaxşı. Ata eləyər, ata eləyər. Ona qabul uyğun gəlməz. Yoldaşımla eləyirəm. Doğrudan. Uyğun gəlməzi mənə, mənə uyğun gələn. Mən də qəşəngə göstərdim. Mənə uyğun gələn qara rəngdə ola bilər. Nəsə. Aba o başka şeydi. Ha. O başka. Mami o bu dedi. Ha? Bu dedi. Ha onu dedi. Yavaş dedi yavaş. Onlar kaşendiler. Bu kaşen. Bunlar da kaşen. Bubble laps orada. O bro kaktüs. Ben splinter getirdim. Atiye. Ha. Bu koptu. Oo, Joe sana angry diyor Meryem. Asabi diyor bravo. What's wrong? What's wrong? Haha. Yakın cedvinden birden düştü ya. She's happy görsen. Happy de. ne diyor What? Waka waka? What do you mean? What do you mean? ha ha. Oh. Ne kadar var bu? Baksana yemek ye. Neymiş? Asal yemekleri bu. Danışır da o. O, oylar o ses böyle. Hello. Ben kaçırmak istiyorum. Ben de. Elə də sən nə eləyəcəksin? Şey eləsin də. Hə. Umbrella, hə, görsəy alacaq umbrella. Nə alsan sən? Amma heç nə. Heç nə istəmirsən? Nə? Sən də sən bir şey istəyirsən? Gəzək birazdan onda alar. Yəni heç kim ötüsün istəmirsə birazdan, hə? Şöyle, şöyle, şöyle. Umbrella Targetdə yoxdur yox Targetdə. Okey, Mələk xanım. Necədir? Qollarım biraz dart yuxarı. Gör, qalır belə. Okey. Mənə biraz əyninə biraz mərbəyə xoşlayır geyinməyi. Rahat olsun deyənə bu da 15 16 yaş üstündə, amma qalır. Yaxşıdır, götürək bunu da istənə. O birisindən dəyişək geyinərsən. Gəlin və yadına buna baxmışdıq. Oh, o birisini götürdü yalnız. Aytən xanım deyir, 2 saat deyə, bax fikir ver. Yəni, bura elə bir dənə yerə gəliblər ki, yəni 2 saat da bunlar üçün az sayılır. Gəliblər gəzməyə. elə tərpənir, bu saat indi nəsə olacaq elə. Bu şeydir. Ə, e, Michaels'dır, hə. Hə. Sən dedin ki, sən mənə bir dənə toyz olasan. Hə. Buna dedim, money verə bir dənə toy alayım ama Amma de money ona verdim. Verdim sənə də mən. Yeah. Motivation. Mat ne demişti ki? Ben demiştim ve 20 dollars'ı götürüp Ceden de somewhere bir tane toy alalım onun. Ama sonra bu cevabı askeladı şeytan. Manisini istedi. Ya manisini istedi. Demişler manin hala. Skuş aldı da, skuş aldı. Forgot eləyib deyəsən. Skuş aldı. Hamısı isbəndədir. Mən. No, mən. Çox gəlmənə. Niyə? Niyə Yaxşı, e, ata verir də 20 dollar. Nə istəsən? Bacı alar sənsin. Bacı, 20 dollar mən sənə qaytaracağam. Ha, bu mağazada nə var? 1000 bir xırdavatdır da bu ev üçün lazım olan hər şey. Aytən xanımın və uşaqların sevimli mağazalarından biridir. Bizim düz evin yanında da bir dənəsi var. Alacaq, alacaq. Burada belə hər cürə maraqlı xırda-xırda şeylər satmışam. Taxtalar cürbəcür taxtalar satırlar. Quş yuvaları köynək satırlar, kley, rəng, nə bilim, rəssamlar üçün ayrıca bölmə var, dərzlər üçün ayrıca bölmə var, bu rəssamlar üçün fırçalar zətlər, tikiş üçün ayrıca bölmə var, hərəsinin ayrıca, toxumaq üçün ayrıca bölmə var. Nə bilmə, belə çox maraqlı ə, e, yerdir. Ə, e, şəkil üçün bölmə var, belə hər şeyi ayrı-ayrı qoyublar, bu rəng bölməsidir. Gir istədiyin rəngi al, seç. Yəqin və ümumi olaraq başa düşdünüzlər. 1001 xırdavat deyirəm, amma təxmini onun kimi şeydir, amma daha bir başqa səviyyədədir. Məsələn, toxumaq üçün ə, saplar, ondan sonra burada həmin yerdə saplar, iplər, hər növdə, hər rəngdə, bəli. Nə yazılıb orada, ay mələk? Sən necə oxuyursan Frini axı? Sən öyrətmir axı məsələn. Hardan öyrənmisən? Dəftərəm. Cəs bilirsən? Ya bunu nənəyə göndərəcəm, ya YouTube-a yox. Nə? Nənə baxsın da, qoy necə oxuyursan görsün. Hə? Yes, no. No, yes. Ayaqqabılarımı da görsət nənəyə. Öcə batırmısan öcə ayaqqabılarımı, heç bir şey. Heç bir şey. Hə, bu sürtdür. 2013-cün özümə ə, bloknot almamışam. Deyə baxın burada görüm. Maraqlı bloknotlar var burada. Ha, bu qəşəngə oxşayır. Ha, üstündə burada maraqlıdır, bu yaxşı idi. Oradan çıxdılar, Michaels'dan çıxdılar, Home Goods'a gəldilər. Təbii ki, mən də düşmüşəm lan dalıca, qəşən-qəşən gəzirəm. Heç nə almır, lan da girirlər, baxırlar, çıxırlar. Nəyinsə? Ya, bura qəşən yerdir. Nədir? Qal, neçəyədir bu? Uh, 400 dollars. Great. Hmm. bu. Благо Шендлерова. Ne? Aa, bu da mırttı. Ne çeydi bu? 19 dolar. Souvenir şu bu da moral souvenir. Afrika'dan geldi diyesi. 19 dolar. Dua eləyən kişi. Bunlar maraqlı suvenirlərdir hamısı. Qəşəngdir. Hava bunlar qəşən görsənirdi var da bax. Maliko. Bunlardan axtarırdım, mən tapa bilmirdim. Burada var 19 dolar. Amma biraz balacadır, mən böyüklərini axtardım, amma hər neysə də bu yanlarda var. Aşağıda böyük də var idi. Aaa, qəşən şəkildə. Amma yer yox deyəcəm məndə var, amma super şəkildə, qəşən. Allah çəkin. Elə bir yox ki, burada heç nə. Qızlar yavaşın ki. Hə? Evet, cəmaat əzərsə. Də hə. Marshall, hə? Burada Starbucks dedilər var, amma hələ gör... Hə, Starbucks. Uşaqlar aylarla Starbucks-a gedmirlər, adını çəkən kimi necə sevinirlər. Çünki, çünki like the new Starbucks. Uh, half of the drinks are Nə qəşəng stilin var Zərməli. Cool. Özüm özüm ayaqqabını da özü. Özüm style Marşala girən kimi bizi gözəl belə bir stend qarşılayır. <laughs> Ayaqqabılarımızı burada görə bilərsiniz. Ayten xanım, bu Nike'ın bir başqa vardı Nike'da Adidas aslında. Doğru da. Yes. Ne oldu Ömer ya? Tired. Burada olmuştu da biz bir işte. Bu taraflarda yaşayanda... Ya. Ha, siz onda balazayız, ilk başta. Yadında kalmazsa. Meryem ne o? Perfecto. Perfecto. Sen Bilirdi anacığım. Sen ne danıştın? delicious. Very delicious. very delicious. Very delicious. Yo, very delicious. Hmm, hmm. Ne Very delicious. Very delicious. Bunları yeni ildə hədiyələr alıblar uşaqlar üçün. Big one sənin idi. Big one sənin idi. Sonra bunlardan, Ertuğrullardan hansı e, Ha, bu, bu, bu, bu senin de, bu da bacının de. Gelin burada açın. Ha, gelin, gelin. Ha, Melek, başlayın. Aç da. Ha, Meryem sen de onu götür. Davay, davay, davay. Aaa, Nizat abi, bu ne de? Nizat abi. <laughs> What the heck, Nizat abi? Necə dəmi, what the heck? Dayı səni çağırmayacağım. Banan alın uşaqlarını. Biraz hörmətin baycıma da getdi. Yaxşı. Aha, o Emil əminin hədiyyəsidir. Bu Elton əmin alıb. O, nə qədədir? 100 Əmiləmin statusu qalxır ha yavaş-yavaş. biggest one, hə. Biggest one olur. Əmiləmin special eləyib onu sənsə. Aa, bu nəsə jump eləyir, nəsə eləmək lazımdır. Okay, bunu bir yerdə eləyərik, bunu saxla. Get, get, sağ ol, get. Nicətəmi əsl hədiyyəsini indi gətirdi. Aha. Məryəm səndir. Ooo. git git git. Akçı parçaları. Good job. Archie, Archie likes this situation. Thank you. Medina Salvo. Sence de bir daha bir sağ ol. Salvo. Salvo. Evet gel sen de gel sen de sağ ol. Ha gel o taraftan ha. Alex yadından sıkıp hediyen sonra gönderecek. ben varla yok dedim de zahirde dedim ben özümü şey <laughs> Allah. Nə istəyirsiniz? Nə qədər hədbiniz oldu?